欢迎回到 E N E Career，我是亚群啊。最近呢，我接手了新的团队。那这个团队里面呢，他们的成员都很资深，有很丰富的经验啊，也非常的有技术实力，都是很有潜力的成员啊。跟他们合作了三个多月哦，发现科技业文化跟传统产业文化出来的工程师啊，其实他们都有几个共同点，就是很努力，也能给出很详细而且正确的资料。 啊，也知道反映问题，这几个共通点常常也造成他们在职涯上发展的一个阻碍，就是他们有这些能力，但是他们在跟他们的主管或者是在跟老板沟通的时候，常常讲不到重点。跟主管或者是老板的沟通啊，从一般的对话到会议这种重要的场合啊，都算是一种沟通活动。 那当然，开会是一个能见度非常高的一个沟通场合。这几种都是跟你的主管或者是老板的一个沟通方式。其实，主管呢都可以在你从啊简单的回报、一般对话，或者是这种啊会议汇报的场合啊，都可以很快的看出你在沟通中是否能说出重点来。那如果你总是一直在跟你的主管报告很多详细资料， 告诉他说你有多努力去得到这些结果，然后把它当成你的成果啊！我觉得这真的会很可惜，因为我见过太多工作很努力，然后具有潜力的人，因为沟通抓不到重点而失败掉。跟你的主管或者是老板汇报或沟通的时候啊，内容必须要讲有价值的事情啊，有价值的事情才值得沟通嘛。所以你首先要思考的是，等等你要跟。 你的主管讲的内容是有价值的吗？再第二件你要思考的事情是，这个东西对你有价值，对你的主管来讲是不是也有同样的价值？如果你老是只讲对你自己有价值的事情啊，那讲半天你只是绕着自己讲而已嘛，那你的主管当然就听不下去喽。哎，以前管工厂的时候啊，哦，这个周报啊、月报上都可以有一堆的数据啊。 啊，各项进销存啊，库存还要分成品啊、材料、呆资料哦，生产还有各式各样的数据等等。其实这些数据啊，搞一搞，我大概是可以做出八九页出来的简报哦。尤其是在一个依化程度还不到非常高的公司里面啊，整理出这些数据，感觉好像就是我的价值一样啊。但是我想邀请你思考一下，这些数据啊，一定要经过我的手才弄得出来吗？ 其实不一定哎，因为只要经过训练，能看得懂这些人工报表啊，能正确的使用 Excel 的人啊，他都能搞出这些啊指标数据，也是正确的。甚至是未来公司在一化程度再提高一点之后啊，这些数据可能都可以自动产出了。我们往更进一步的去讲，其实老板他自己就能拿到这些数据，不必假手他人啊。其实根本就不用经过我，他拿到这些数据到底要干嘛？ 其实啊，老板经营一家公司，或者是一个主管经营一个部门啊，当然他希望就是要能掌握全局嘛，了解风险，然后进行决策。所以他们希望这些资料能带给他的，就是协助他去做这些啊经营活动的重点哦。因此，你跟你的主管或者是跟老板沟通的内容，其实都要往这些重点方向去汇报哦。这些才是对他们有价值的事情。 我要报告这些内容呢，就是要经过你的诠释。你看过之后，你认为啊，未来有可能趋势是什么？风险在哪里？你跟他回报的内容，就是要让他能够协助他去做决策，去进行这些经营活动。其实缺乏沟通技巧，实在是一个致命伤啊！尤其是对那些很努力在卖命工作的人来讲。 哦，掌握沟通的能力，你才能对得起自己努力付出嘛。人的专注力是有限的，所以你最好打从一开始，你一开口就让老板听到你的重点，啊，让他听到有价值的事情，才不会让你的努力打水漂。那希望这个分享能让你了解，说哦，你跟老板、你跟主管汇报的时候，沟通的重点到底是要往哪里走。